दिखला जा दिखला छोड़ है इसलिए बना नेक्स्ट स्टेप तू मेरे को ठीक से मैं बदला नहीं कुछ नहीं करने वाला किसी को बन दीदार को दिन गुजरे ना कटे अखियां एक लड़की को देख कर दे वो लड़की पूछे मेरे को कैसे तुम सब फेस कर दे मैं बोला मेरे पीछे एक दिन जरा वेट कर दे दुनिया का छोड़ बेटा काम धंधे लग जा सुधर गए अपने तक आया तो फिर समझ जा तुझसे शाला लाला मेरे एरिया का बच्चा मां बोली मेहनत कर गलत रास्ते मत जा गेम का भाई बना शान बना मस्ती का जॉइन का नाम हाल बना मैं उधर मुक्ता जिधर मुतना मना सी के तो फास्ट हो फासो चुटने वाली वास्तो ब्लड वॉक बोल के जड़वानी नास्तो तू कशाला लास्तो नी कशाला